侬西么隆隆哩 康情啰啰溜，好咪咪嘛干呢？ Nossa! 好，我们掌声鼓励九星 lady 的表演，这么精彩。面目现，目现。啊，对呀，把美女赶快真面目现。对呀，你要现一下给大家看，到底是谁呢？对呀，她是九星 lady。好。